Hello dear Vister. My name is Jurt. I am a retired Dutchman. Because I like to deal with everything that has to do with movies, I have set up a YouTube channel called Film Noir. It's my pleasure to give you as much viewing pleasure as possible. Therefore, my intention is to add on a regular basis the most appreciated 20th century movies to my channel. will do me a great favor by hitting the like and subscribe button on my channel. Thank you very much for that. See you at the next movie. Jack, tu misión final es código rojo. A las 3.05 pm hora de Greenwich, un camión cargado con 32 kilogramos de plutonio no activo fue robado de una instalación nuclear americana en las afueras de Croacia. Creemos que Stavros y su organización se lo venderán a los iraquíes dentro de 24 horas. Tu objetivo es asegurarte que el plutonio sea devuelto a salvo a nuestra base. Cargando. ¡A un lado! ¿Tiene una llamada, es Queen. El satélite confirmó que el XRT está en movimiento. Vaya, esto será genial. Tiene 14 horas para cruzar la frontera. Si lo logra, su renuncia será definitiva. La colonia. al sur de Francia, tres años después. Catherine, ¡Tú! tu vaca está estorbándome es una vaca, Jack. Es un cisne. Ah, de todos modos, me estorba. Tú eres el que estorba. Ah, tu cisne es hermoso. Y tú más. Ah, ¿Eso crees? Ah, aún así eres sexy. Un poco más redonda y más suave. Es tu bebé. Es lo que quieres, ¿no? Por supuesto. Bonjour, Jack. ¿No conoces las puertas? Solo las traseras. Ya deberías saberlo. ¿Cómo me encontraste? Nunca te perdimos, amigo. Sabes que estoy retirado. Por favor, ¿cuánto más resistirás sentado ahí viendo el atardecer? Eres un cazador, admítelo. Extrañas el juego. No lo entiendes. Para mí es personal. Para ti es política. Compréndelo. La política es dinero. Ofrece oportunidades. Todo es política. Para ti personal. Yo te diré que es personal. Stavros ha vuelto y lo quieren con vida. Quieren toda la información, nombres, rutas de escape, por eso pensaron en ti. Después de todo, tú eres el único que sabe cómo trabaja y sus movimientos. Piénsalo ya. Es tu oportunidad. Habrá un equipo Delta esperándote en Amberes. Admítelo. No puedes retirarte hasta que él lo haga. ¿Convenciste a Quinn o no? No lo sé. Tal vez es cierto que se retiró. Y si es así, tenemos el plan B. Mueve el asiento. Me tienes muy incómodo. Pero eso es lo que hacen los de la silla ¿no es cierto? Sé que acabaste con varios carteles de la droga en el tercer mundo, que testificaste en el Congreso y que eso te hizo el director. ¿Cuál es el punto? El punto es que no eres más que un perdedor. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Lograr que Quinn volviera será un desafío. Detente. Te dejé un presente. Party! No me digas que no es peligroso. Y que volverás en 36 horas. ver a Jazz. Uh, apuesto a que duele. Esto sí duele. Incluso esto. Me gusta tenerlos por todos lados. ¿Quién eres? Soy tu hombre. ¿Tú? ¿Juzgas a la gente por su apariencia? Ay, odio eso. ¿Quién te peina? ¿Siegfried o Roy? El último que se burló de mí aún no se recupera de lo que le hice. No me interesa tu vida sexual. Ah, eres divertido. ¿Quién eres? Jack Quinn. Y si quieres jugar, solo pídelo. Solo quiero asegurarme, señor Quinn. Vaya, la leyenda viviente. ¿No te habías retirado? el taller de Santa Claus. ¿Quién es él? ¿Rodolfo el Reno? Yo no tengo renos. Solo tengo lo mejor en armas. La Navidad de los muchachos malos. ¿Eh? Ya no me llevo con los malos. Solo con los buenos. Solo dime qué quieres. Hay cosas que ni yo sé que las tengo. La ofensiva se lleva la gloria. Pero la defensiva gana el juego. Acepto dinero, oro. Ah, ¿Tú abriste eso? Sí. Ah. ¡Todos al suelo! No acepto cheques personales. Y hay una regla. Lo que usas, lo compras. ¿Entendiste? Atención todos. Él es Delta 1. Sigan trabajando. Él es el señor Yamir. Y nos informó que Stavros aparecerá mañana en la tarde. En un lugar cerca de aquí. En una feria. ¿Quién es mi tirador? Seré yo, señor. ¿Sabes usarla? Está modificada para disparar dardos tranquilizantes. ¿Puedes matar a un hombre a 180 metros? Con esto puedo matar hasta una mosca. Es una anaconda. Piérdelo de vista y te atacará por la espalda. Cuando veas a Stavros, vea tu posición. Solo tendrás un tiro. Dos dardos matan a un hombre, tres a un rinoceronte. Pero a Stavros lo queremos vivo. 嗯嗯 No, quiero eso. Mejor deme dos helados. Empieza la diversión. Llegamos a lote norte, Mercedes Gris. Descendieron tres hombres, el conductor no bajó. Déjalo pasar, Bravo. Delta 2 y 5. Con Baker, los demás esperen. Enterado, Delta 1. Qué noche, aunque solo tomará 30 minutos. Esto va a ser muy fácil. Está de mi lado y lo tengo en la mira. Está es Stavros. No es zurdo. Stavros es zurdo. ¿Señor? ¡Que no es él! El conductor. Encuentren al conductor. Vigilen las salidas. Pase, pasen. Vengan a vernos. Pasen. Lo tengo. Es él, junto al tigre. ¿Quién es ella? Esconde algo. Tal vez una bomba. No lo creo. Ya lo tengo, Delta 1. Delta 4 y 5 en posición. Listos. Delta 1. ¿Qué está esperando, Delta 1? Estamos listos. Delta 1, espero su orden. Lo tiene en la mira. ¿Qué está esperando? Su madre me dijo que lo que más le gustaba hacer era salir a montar en su pony los domingos. Amaba montar ese caballo. Y el caballo extraña a mi hijo. Soy un profesional, Quinn. He matado. Y he matado mucho. Pero la mayoría de esos bastardos merecían morir. Pero mi pequeño hijo tenía seis años. Mi pequeño hijo tenía solo seis años. Y tú tienes que pagar por eso, Queen. Candidato para residir en la colonia. Quinn, Jack Paul. Nacido en 1959. Entró al servicio a los 22. Entrenamiento avanzado. Explosivos, rastreos, perfiles psicológicos. Especialidad, antiterrorismo. Última misión, capturar a Stavros. Segmento de video A19. Misión no lograda. El agente Quinn tuvo una clara oportunidad para hacerlo, pero el blanco alfa escapó. Fue sentimental. Los agentes sentimentales no son confiables, pero debido a sus destrezas fue asignado a la colonia. ¡No! Si no desea cooperar, señor Quinn, tiene una alternativa. Los gases no duelen y son efectivos. De hecho, ya está muerto. Eso es lo que a su esposa y a todos se les dijo. Si desea vivir, solo ponga su pulgar sobre el sensor que está junto a la pantalla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Identidad confirmada. Gracias, señor Quinn. <laughs> Jack, veo que has decidido unirte. Alex Goldsmith. ¿Eres tú? Estás muerto. desde hace seis años. Dios, ¿hace seis años? Ah, increíble. Ven conmigo. Algunos amigos quieren verte. Caballeros, vengan a ver al famoso Jack Quinn. Me gusto verte, Quinn. Moshe Levan, tú moriste en Líbano. De hecho, Beirut. Todo el mundo aquí son agentes. O exagentes. O exenemigos. Somos muy valiosos para matarnos y muy peligrosos para ser libres. Bienvenido a la colonia. Gwen, está... tranquilo. tranquilo. Lo entiendo. haberlo matado en Tosla. Parece que no del todo. Detesto a ese hombre. Jack, debes usar esto todo el tiempo. Es muy simple. Es parte localizador y parte reloj. Te dice dónde estar y cuánto tiempo. Cuando escuches la señal, debes responder. Somos una sociedad, Jack. Estamos enlazados a las bases de datos de todas las policías del mundo. Analizamos los incidentes terroristas y recomendamos formas de responder a los gobiernos. Somos la última línea de defensa contra el terrorismo global. Y nadie sabe que existimos. Ahora, ¿qué hay en el menú para hoy? Lo que ves es la destrucción de un 747 que volaba de San Francisco a Seúl, Corea del Sur. El generador de imágenes interpretará las señales del lugar donde cayó. Ponte esto y apoya tu mano todo el tiempo. Atención, tenemos una transmisión de Washington, D.C. Daré una breve declaración del secretario respecto a esta tragedia, pero no contestaré ninguna pregunta. De 126 pasajeros que iban a bordo, no hay sobrevivientes. La CIA reporta que fue derribado por norcoreanos en un ataque terrorista deliberado el secretario de Estado apoya esto y más tarde rendirá un informe sobre nuestra respuesta. Los coreanos niegan ser los culpables mientras el presidente consulta a sus aliados. Jack, que tú seas útil aquí depende de tu habilidad para analizar la información durante momentos de crisis. A eso se dedica nuestra colonia, Jack. Gracias. Explotó por una falla interna. Fue rápido. Se fue. Interceptamos la transmisión de la grabadora de la cabina del vuelo 277. Pacífico Centro. Tengo algo de tráfico al frente a 329. Vaya, vaya. Esto no se ve bien. ¿Los coreanos con esa tecnología? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Nadie? La verdad no tengo la menor idea. El análisis confirma el reporte, Moshe. ¿Qué opinas? No estoy seguro. El secretario de Estado Mintió. dijo... Debe estar omitiendo algo. ¿Eh? Deben saber algo acerca de la causa. Examinemos la imagen del satélite. Deténla ahí. ¿Qué es eso? Es una sombra. Bien, señores. El rastreador. No, es un caza americano. Reconstruye la simulación incluyendo esa nueva posibilidad. Si pasó muy cerca, los sensores no lo detectaron. Los coreanos vieron al caza en el radar, pero le dieron al de pasajeros. Los americanos usaron el Jumbo Jet para recabar información sobre sus armas. Engañaron a los coreanos para espiar su base militar. Interesante. Bien hecho, Jack. Lásers submarinos. Lásers. Están a un metro bajo la superficie y esos rayos destruyen todo lo que tocan. Te matan los láseres o las corrientes. Pensaron en todo, Jack. ¿Alguna vez alguien ha escapado? ¿Alguien? Nadie. Lo intentó un tipo llamado Bryce antes de que instalaran los láseres. Al tipo lo mataron a las 48 horas. Su guardián lo eliminó. Cada residente tiene un guardián y no lo conoce. Los guardianes tienen que observar todas sus actitudes, conductas, producción y ese tipo de cosas. Si un residente escapa, su guardián lo sigue para eliminarlo. ¿Y este lugar cómo han logrado ocultarlo? <laughs> Con ciertos aparatos, es virtualmente invisible. para identificarse en sus camarotes, señores. Bueno, al regreso continuamos. Quedamos de acuerdo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gracias, señor Quinn. Permanezca en contacto hasta que se le indique. Charla, acércate. Todo listo, nos podemos ir. Señora, son 14 mil liras, por favor. Gracias. Ahí viene. Hola, soy Mareta Fiorelli. Oh. Fui yo quien te llamó. <laughs> Sí. Veo que aceptaste la propuesta. Ah, claro. Es muy generosa, pero es difícil para mí. ¿No quieres mostrar tus trabajos aquí? ¿Tienes otras ofertas? No, la verdad es que hace cuatro meses que mi esposo... Debe ser difícil, lo sé. Pero tal vez esto abrirá un nuevo capítulo en tu vida. No, el problema es mudarme a Roma. Tendría que vender la casa. Y Roma es muy caro. Te hospedaremos en el Regina, es muy bonito. Y veré que tú y el bebé tengan la mejor atención que existe en Roma. <laughs> Conocerás al dueño de la galería. Sabes, él está ansioso en conocerte, le vas a agradar. A mí me parece que esto es obra de estado y confirma la información de inteligencia respecto a sus actividades. Necesitamos saber quién está pagando por su talento. En vista de esto, quiero escuchar los análisis de este evento. Lo extraño es que nadie se ha hecho responsable. Esto es en Barcelona. Los argelinos están activos en España. No podrían pagarle a Stavros. Tal vez sea una venganza. Quizá esté trabajando solo. No es su estilo. ¿Por qué lo haría? Para mí que ya está loco. Hay varios grupos activos en España. Tengo tu mariposa. ¿Tú qué crees, Jack? ¿Jack? No. ¿No? Ya esperamos tu comentario. No es Stavros. Es otro. Yo tuve mi oportunidad con Stavros y fallé. Es mi última deuda no pagada. Ahora él está libre y yo estoy aquí. Tú eras nuestra esperanza, el último agente que considerábamos capaz de atraparlo. ¿Qué sabe él de esta maldita prisión? No estoy seguro. Por eso es peligroso. Las agencias de todo el mundo pagaban sus servicios cuando necesitaban un trabajo difícil. Es algo irónico. Cuando era nuestro aliado, lo creían un héroe. Pero ahora que trabaja para otros, eh, digamos que se ha vuelto indeseable. Temo que tuve que deshacerme de su hermoso cisne. Y me tomé la libertad de doblar el precio. <laughs> Mi esposo amaba ese cisne. Decía que era una vaca. <laughs> Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores. 4, 3, 2. Gracias, señor Quinn. que haga? ¡Retira de él! De acuerdo. cinturones. Vamos a aterrizar. ¿Quién es su guardián? ¿de dónde saliste? Habías desaparecido. Necesito mercancía. Lo siento, está cerrado. Ya está abierto. <laughs> Hablemos. Necesito juguetes. Tengo algo que te encantará. Será el hombre más malo del mundo. Garantizado. Observa esto. Tiene mira láser. Es automática. Te hará falta una funda. Esta te servirá. ¿Sabes volar, muchacho? Como un ave. Pero yo me quedaré en tierra. Haré una gran venta de granadas. ¿Vas a pagar? Pagaré luego tendrás que esperar siete días. Eh, muchas gracias, ¿eh? Sabes que lo haré. Lo lamento. Es imposible. Aquí no hay crédito. Te daré el número de tres cuentas de la CIA en este momento. Cuando tenga la mercancía, te daré los códigos de acceso. Ah, no sé por qué. Cada vez que te veo, veo problemas. ¿Y qué con eso? Me encantan los problemas. ¿Cómo que sin paracaídas? Mi creación es mejor que un paracaídas. Oye, ¿estás seguro? ¿Funciona? ¡Claro que sí! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Claro que funciona! ¿Sí? ¡Sí! Oye, si mueres, no pagas nada. Créeme. ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame la mano! ¿Qué te parece un pie? ¡Es todo lo que harás! hacer algo más. ¡Solo hazlo! ¡Oye, ten cuidado! ¡Uh! A esto le llamo yo diversión. ¿Qué ocurre contigo? ¿Estás loco? ¡Estás loco, sí! ¡Más loco que mi estilista! ¿Lo probaste? ¡Contesta! ¡No es necesario! ¡Yo lo hice! Te veré en tu tienda. Y tal vez te dé los códigos de acceso. ¿Cómo que tal vez? ¡Ah! mí! ¡Regresa! Sí, Catherine. Un momento. tomaría este auto. No es muy seguro. Bueno, me alegra ver que aún juegas. Si yo fuera tú, iría al Hotel Navona en Roma. Tu bebé nacerá mañana. Escucha su No tardes, güey. Yo no tomaría este auto. No es muy seguro. Bueno, me alegra ver que aún juegas. Si yo fuera tú, iría al Hotel Navona en Roma. Tu bebé nacerá mañana. Escucha su voz. No tardes, Queen. Yo no tomaría este auto, no es posible. Oye, ¿por qué arruinas mi auto? Si yo fuera tú, al hotel Gracias. Gracias, solo protejo mi inversión. Esto es peligroso para mí. Este Sabes, quiero saber los códigos. Y yo quiero otro auto. Necesito transportación a Roma. ¿Dijiste transportación? Tengo contactos en esta área. te dije que podía robarlo. ¿Por qué no robaste uno más grande? Es mejor no llamar la atención. ¿Por eso te vistes así? ¿Qué tiene mi ropa? Pareces una zanahoria con arrancadas. Oigan, ciclistas a un lado, no estorben. Los localicé. Están entrando por la autopista a Roma. Eso confirma la información. La esposa de Quinn ahora está en el Hotel Regina. Espléndido. Acabemos con esto de una vez. Qué simpático. Yo no podría hacer una cosa así. Es ingenioso. Tú no lo eres. Miren cómo baila, miren cómo baila. Es por la puerta trasera del ¿Algo para Jack Quinn? Sí, señor. Aquí tiene. Gracias. Es por la puerta trasera del hotel. Ahí estarán esperándolo a las cuatro en punto. Te dejaron esto en el hotel, Queen. Bueno, no es una bomba. Tal vez sea los códigos. Me gustaría que me pagaras. Todas esas cuentas son falsas. Están vacías. ¿Qué dices, Queen? ¿Por qué me mentiste? Apuesto que la colonia tampoco existe. No es sobre la colonia. ¿Qué es esto? Un sonograma de mi hijo. Stavros lo raptó. Tú vuelve a Amberes. Tendré tu pago. Yo pago mis deudas. ¡Queen! ¡No me pagues! ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Acaso te interesa? Tú siempre juegas a la defensa, ¿no? Ya no estaré en la banca. La mejor defensa es un buen ataque, ¿cierto? Así es. Stavros puso las reglas. Si seguimos su juego, mi familia deja de existir. ¿Es correo electrónico? Será interceptado por todas las agencias de Europa. ¿Cuál es el plan? No tengo un plan, pero Stavros no lo sabe. Él se basa en lo que cree que voy a hacer. Tendrá que asegurarse. Y cuando lo haga, nos llevará justo a Catherine. Atención, fantasmas. La fiesta de Halloween de Stavros será en el Hotel Navona. Stavros, mira esto. Ah, es listo. Es muy sensible. Deberíamos ser amigos. Pero ya es tarde. A un lado. Te llevaré al hospital. Ahí estarás mejor atendida. Enterado, estoy en posición. Señor, mire esto. Estoy bloqueado. Esto es un circo, todos están aquí. Hasta la Mossad. Policía local en esquina. Y hasta los carabinieri. Santo Dios, hay casa llena. Todos controlados. Perdón. Oye, ve por dónde caminas. Uh. Bien, creo que tu plan no funciona. Paciencia, ya vendrá. Si quieres ayuda, tengo un hermano. ¿Un hermano? Sí, un hermano. Trabaja en la capilla. ¿De qué regimiento es? No se me hace conocido. ¿Y a ustedes? ¿Sabes algo, Jack? Jamás rompo una promesa. Jamás. Pero no te preocupes, te enviaré una invitación para el bautizo de tu hijo. Solo viste de negro. A mi esposa, déjala ir. Llévame. De hecho, Jack, creo que mataré a los tres. Aún no los localizo. Tengo a Stavros y a Queen. Sigan a Spitz. ¡A un lado! ¡Ah! fuego terminó. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Dónde está mi esposa? Yo no sé de qué estás hablando. Todo saldrá a las mil maravillas, Catherine. ¿Quiénes son y por qué estoy aquí? Empecemos. Cárgate de él. No quiero que arruine mi juego. Buenasera, padre. Busco a un hombre llamado Jamás había visto muros así. ¿Qué es esto? Los huesos de mis hermanos. Tú eres amigo del hermano Jazz. Él le ha hecho muchos regalos a nuestra orden, incluida una computadora que hay que verla para creer. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él es mi hermano Regulo y mi hermano Ramulu. Él es mi hermano Quinn. Estos monjes han recabado información de Roma desde hace 500 años. Sus sistemas son muy actuales. Cibermonjes. Es la etiqueta que encontraste. La están investigando. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué están diciendo? El Internet. 27 doctores recetaron este medicamento durante los últimos días. ¿Qué sucede? Es una señal externa. ¿De dónde demonios vino esto? Tengo un mensaje. Gracias por la bendición, Jack. Debe estar por aquí. ¡Uh, vaya! Estas antigüedades valen una fortuna. <laughs> Espiritualmente hablando. <laughs> Ahora estamos bajo el río Tiber. Esta parte del túnel llega a la isla del Tiberi. Es la única manera de llegar al hospital si no sabe el puente. Y es donde Stavros pondrá a sus hombres. Buena suerte. Sí, suerte. Gracias, hermanos. Adiós. Los veré en internet. Esperaré tu mensaje. Catherine, puja. Puja. Está atorada. Lo bueno que traigo algo en el bolsillo. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Una moneda, un detonador y un explosivo plástico. Semtex. Así es. Es mejor que el de cinta. Hay que estar preparado. Ya sabes cómo es el trabajo. Hay que estar preparado para todo. ¡Diablos! ¡Falta cable! Preparado, ¿eh? Aguarda. Busca una piedra. Em, esto será para una buena causa. Con permiso. ¡Uh! Fallé. ¿Necesitas practicar? Odio practicar. Yo jamás fallo dos veces. Solo dame 60 segundos. Y mátalas a ambas. hospital. Se ve muy tranquilo. Tú encárgate. Escuché algo. Ahí está. Marco, ¿qué haces? En los hospitales no se hace ruido. nuestro hijo? ¿Dónde está mi hijo? Yo sé dónde está. Tú ve por tu hijo. Yo la cuidaré. Gracias. De nada. tu arma o no hay fiesta. Sabes, Jack. Así te llamas, ¿no? Apuesto que no hay una sola noche en que al cerrar los ojos no veas la cara de mi hijo. Te daré una oportunidad para salvar al tuyo. Si ganas hoy, podrás conocer a tu hijo. Pero si no, será mío. Los hombres son fuertes, Jack. Pero un tigre es más fuerte. Ten cuidado, Jack. Podrías pararte sobre una mina y sería tu fin. Vete. Vete. ¿De dónde salió? ¡Los cruces son minas! No quiero que te vayas sin mí, bebé. Ahora vuelvo. al bebé. Vámonos de aquí, esto va a volar. Tú cuida a mi hijo. Yo iré por Stavros. Levanta el pie, amigo mío, y esa mina te convertirá en pedazos. su mal paso, señor Quinn. No me diga que no se lo advertí. Ahora estás en problemas, Stavros. Perdón, pero olvidé decirte algo. Sé que te costó trabajo hacer los hoyos y poner las marcas. También sé que las minas no son un juego. Pero moví un par de tus cruces. Lo siento. ¡Ya! ¡Cuidado atrás! ¿Están bien? Quiero recordar este día en el Coliseo. Dame un recuerdo. Un poco de tu cabello. Ah, y tu camisa. No te adelantes, Queen. Tengo un obsequio para ti. Tal vez mi moneda te dé suerte. Yo no le daré mi cabello, señor Goldsmith. <laughs> es un mago, señor Jazz. Ahora me toca desaparecer. <laughs> Tururú. <laughs> Tururú. <laughs> sé que me culparán de todo esto. Me pregunto de cuánto será la multa.